Fue una de las cosas más sorprendentes que he visto y ahora al ver este tráiler me muestra cómo la aventura y todo lo que ha sucedido en la isla va a otro nivel. Es lo que estaba esperando. Estuve impactado todo el momento y estoy, estoy emocionado de haber visto este tráiler antes que nadie. Super. la verdad es que lo estuvimos esperando. El tráiler es emocionante, los dinosaurios, bueno, wow y ya estamos ansiosos de ver la película. La verdad estoy súper emocionado por Rexy, Blue y nuevos dinosaurios que jamás habían aparecido. Muy, muy emocionado por esta nueva película que tiene escenas increíbles y creo que va a ser la mejor película del año. Ha sido una experiencia demasiado increíble para hacer realidad.